ایتیم نقطه تی рафтанда ба чашми тар давом дод маҷбуршон карда буд қарз ки ба таборда гапи наметонам

Baroj tezan neko baroj Zat ebačan omu storio Najo mado čaj šurbodanu niko

تو خودش یهستگی پدر. لحظات خورده خواب پشت پشت